менің атым анара мен бұл жақта иштегеніме беш жыл болды беш жылдан бері ушул жерде иштеп атам мен бұл сайманы гүлжан деген эжеден үйрөнгөм ушул жерде иштейт эле канча жашыңызда болчу ошондо мен анда жыйырма алты Бұл ошо бул жака келип эле эме үйрөнүп эле үйрөнгөм эле азыр ошто эле турам мен ошо кызыгып эле сайып сайып жүрөм да киімдерге саябыз бізде паноларға саябыз а қиын болды мындай бірінші ооба башында башында қиын болды азыр эмнени саятасыз атасыз азыр воротник сай атам а үй бүлөңүз жөнүндө кичине айтып кетиңиз үй бүлөмдө беш бир тууганмын тажикстандан болом өзүм нургапы районунан азыр ошто турам а мұрғаптың баластары иә сондықтан қыздар істейді бізде ше қанша болды келгеніңізге тәжікстанда тәжікстанға келгеніме алты жыл болды ошонун беш жылы бизде иштетасыз ооба беш жылы келгенден бери ушу бизде иштейт негизичи пландарыңыз кандай кетпейсизби жок бул жак жактуу